Por fari duon trioblang marshoin, vii besonas crocetilon car cum gruam fadenon. Unue faru funditan cenon de dec du marshoi. Unu, du, tri kvar kvin ses sep ok nau dek dek unu dek du dek mashoi po la bazo kai du mashoi po la ceno Volvo la fadenon circa la crocetilo, dextre contra hologe directe, maldextre hologe directe. Shovu la hocon in la tria cenno. Uno, du, tre. De novo volvo la fadenon circa la crocetilo, hocu la fadenon, cae tiru la mashon. Vi nun havas tri mashon sur la crocetilo, por la duon triobla mashon. Volvu la fadenon circa la crocetilo, cae tiru la tri mashoi. Ian, la duon triobla mashon volvu la fadenon. Shovu la hokun, volvu la fadenon, hoku kai tiru, tri mashoi, volvu hoku kai tra la tri mashoi. la fadenon, shovu la hokon, tra la ceno la hoku kai tiru trima shoy volvu hoku tiru